अच्छा लगा ना मैं मैं तुझे देख नहीं रही थी इसलिए तू कावरा बावरा हो रहा था ना कावरा बावरा